Hablemos por favor, denunciemos, denunciemos, para que esto no quede impune tus tierra serán vendidas, y tus hijas serán violadas. Si no hablamos, si no gritamos, el silencio no sirve de nada. Le lo leo, ley. hablemos por favor. Testigo de la tortura, de la violación, de cómo censuran cada día los medios de comunicación, del maltrato a un niño, un indígena, un animal. Tú que guardaste silencio, esto está muy mal. Debemos cambiar todo nuestro horizonte, romper el silencio, rompe, rompe. Sociedad llena de víctimas por el miedo a un cobarde que no denunció lo que otro sentenció. Hola, somos la Bartola del Flow y exigimos la libertad de Felipe Durán. Los invitamos a estar atentos desde el 2 de agosto a las 9 horas en los tribunales de Temuco al inicio del juicio oral por la libertad de prensa y la libertad de expresión. No más montajes policiales. Felipe, Felipe Durán, a la calle. Hola, nosotros somos el Carnavalito Gitano y exigimos la libertad inmediata del fotógrafo Felipe Durán. Los invitamos a estar atentos el próximo 2 de agosto desde las 9 de la mañana a los Tribunales de Justicia de Temuco, donde se desarrollará el inicio del juicio oral por la libertad de prensa, por la libertad de información y de expresión, no más montajes policiales. Felipe Durán a la calle. Si tu tierra serán vendidas, si tus hijas serán violadas. Si no hablamos, si no gritamos, el silencio no sirve de nada. Que lo leo, Hablemos por favor, hablen,